E boas pessoal, sou do Best mais um vídeo. Conseguimos 200 subs. Isto foi dois meses mais cedo que a previsão da Social Blade. Dois meses. Agora, vamos só ver aqui no YouTube se só para ver uma coisa. Este número, 33 subs nos últimos 20 dias, eu acho que nunca mais vou ver isto na vida, honestamente. Isso é mais de um sub por dia. No dia anterior, foram mais 18. 18 subs. What the heck? E muito provavelmente é o recorde. Deixa-me ir ver a duração. Sim, é o recorde, por longe. É tipo vezes 3 ou vezes 4 o recorde. What? Ok, mas agora a sério. 200 subs já é um número bastante impressionante. E são 200 pessoas a clicarem num botão. E muitas pessoas esquecem-se que isto já é um número bastante grande. E honestamente é fácil esquecermos que é um número grande já que em Portugal há duas pessoas com mais de ou quase 5 milhões de subscritores, portanto isso aí, 200 subs não é nada comparado com isso. Mas como chegámos lá, eu não sei. E honestamente eu não achava que nós iríamos atingir esta meta, pelo menos assim tão cedo, porque nos primeiros 3 meses de 2019 foi só um sub, eu apenas ganhei um sub, que seria 4 subs por ano, o que demoraria 20 anos até ter 200 eh, subs. Mas conseguimos. Agora, vocês lembram-se do JDD? Ele é basicamente o meu MrBeast e ele já apoiou o meu canal várias vezes desde quando tinha 80 subs. Além disso, só dos shoutouts dele, entre os 100 e 200 subs, pelo menos um quarto desses subs vieram dele. Portanto, muito obrigado JDD, és uma banana ultra especial para tua dedicação. Ok, mas agora a sério, ele pediu para participar de uma nova série e acho que é o mínimo que posso fazer. Por isso fiquem atentos ao do PRT Gaming, o canal que eu tentei lançar há meses atrás. Mas, não foi só ele, mas sim vários, 200 pessoas que ajudaram nesta meta. Por isso, como uma espécie de homenagem, irei ler o nome de todos os chubos, cujos nomes aparecerão no ecrã. Mas um pequeno aviso, eu só conseguirei ler o nome dos chubos com subscrições públicas, pois só assim aparece no YouTube dos subscritores recentes. Por isso alguns irão aparecer e peço desculpa caso pronunciar errado. Magui 2007, André Alves, Felipe Serrano, Sérgio Simões, Maria Helena Laranjeira, Rafael Pérez, João Freire, Peru Mapping TM, Dodge Rita 1, João Caseiro, Code Mobile, Ana Live, Mateus Santos, Chaves Oficial, Sir Marco, Madalena Paiva. Gacha XOXO Eaton 101, BMT Faded 4, Kiko Place, Agmartila, Hong Kong Mapper, não sei, Galaxy Gamer, Fátima Machado, Sinister Sunrise, Lord Tryhard YouTube, Susana Fernandes, Suzette Anail de Costa, Ingrid Silva Rodrigues, Moon Bear Light, Maria Cecílio Ferrari, Franz Kill 07, Fernando Vieira de Freitas. Gay Fierce, Brian H. Griffin, Mr. Puny, Roldão Setor do Nascimento, Lucas Pereira, Graphing Dimensions, Vasco Freitas, Operate Madness, Super Windows 78. Rokezoku, Christian Eugene Noel, Ariel Lania, Tio Amadeu, XM Gomes Of Course, Mariana Marques 12. E o mais recente, Elia Monks. Isto foi do sub mais antigo ao sub mais recente. E isto foram cerca de 50 pessoas, cerca de um quarto. Mas pronto, isto é mais uma meta de subs, conseguimos atingir, é para aí a quarta desta lista. Agora, a próxima meta é os 500 subs e tu deves estar a perguntar, a quantos subs estamos disso? Bem... Yikes. Por isso, vejo-vos em 2030 com 500 subs. Tomem uma banana e tchau!